I'm Ramazan Zaman Ekbar. بوسعيد الكتابي أو جينيرال تحيه الناس المغرب الزعمة ناس سونات وناس بنيرزين يا قلبي قلبي قلبي الملك محمد السادس حفظه الله تبارك الله عليكم وتحية لجميع المغاربة أينما كانوا